Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya siharap semua sihat, duduk di rumah sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19 Ok, hari ni Yasin nak jemput satu satu host, satu speaker, satu ustaz lah bagi Yasin Dan dia boleh share satu benda yang cerita tajuk dia ni, ilmu yang hilang So, apa ilmu hilang tu? Jom kita sama Ustaz Syuhai Kamarudin okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu Okey. Pada para pendengar semua, kita dah dengar satu kita dalam dalam bila Yasin bagi tadi tajuk mesti kita fikir apa ilmu hilang ni kan? Apakah ilmu hilang? Dan macam mana ilmu ni hilang? Okey, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menyebut ha, ni saya bagi tahu bahasa Melayu je lah. bahasa Arab nanti kita sendiri sendiri lah okay, PNTP <laughs> jadi cara dia Nabi kita tengok macam takkanlah ah, Nabi ah, macam mana Allah tarik tu takkanlah tiba-tiba ilmu Allah tarik tak cara dia ialah Allah matikan orang-orang yang berilmu ataupun dikata paling senang ialah Allah matikan ulama-ulama jadi kita tengok banyak ulama-ulama yang hebat-hebat sudah tak ada sudah meninggalkan kita jadi macam mana kita sebagai orang yang ada di bawah ni, macam mana kita nak nak mempraktikkan nak hidupkan balik ilmu tu. Jadi saya menyeru pada semua asatizah yang ada kita kalau boleh hidupkan balik ilmu dan satu ilmu yang paling penting yang Nabi Muhammad sendiri sebut iaitu ilmu faraid. Ilmu faraid ni ialah satu ilmu yang di mana dalam hadis tu sendiri menyebut satu ilmu first kali akan ditarik. Dan inilah kita lihat berlaku banyak di negara-negara di mana ilmu faraid disebabkan faraid tu sendiri sebab harta kan. Sebab tu makosid dia menyebut harta tu ada dalam makosid. Sebab apa? Disebabkan ini mereka bergaduh. Pecah belah. Bayangkan adik-beradik yang dulu duduk sama-sama hmm. boleh main. Main-main bersama tiba-tiba bila dah besar boleh sebut. Sedangkan portion yang dia ada hanya RM50. Itu pun berpecah belah. Jadi saya menyeru pada semua asatizah ataupun yang uh, di mana badan-badan yang mempunyai ilmu ataupun kemahiran kita sama-sama kuatkan balik ilmu ni dan kita hidupkan balik ilmu ni kerana kita nak kita semua hidup dalam keadaan harmoni. Insya Allah itu saja nasihat saya. Uh, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ha, terbaik kan? So, ilmu hilang, ilmu faraid kita pun tahu kat Malaysia dulu heboh dengan pasal Kif Faraib gaduh, anak bini berentau habis macam-macam lah so ya saya harap video tadi bermanfaat so apa jangan lupa follow Suhaid Kamarudin kan ha, ah, Suhaid Kamarudin dia insyaAllah dalam page face insta ke insta akan banyak sharing pasal-pasal benda yang manfaat macam tu lah terbaik terbaik so itu saja dari Yasin kita jumpa lagi di video kedatang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya yeah.